ჩემი აზრით ჰომოფობიის გამომწვევი მიზეზები არის საკმაოდ კომპლექსური საქართველოში. თუმცა გამოყოფდი ორ ძირითად ნაწილს, ეს არის განათლების დაბალი დონე და ხარისხი და ზოგადი სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში. პირველი განათლების დონე იმდენად კრიტიკულია დღეს საქართველოში, რომ გავლენას ახდენს არა მხოლოდ э, ლგბტ უფლებებზე, არამედ ზოგადად э, ან ბევრ სხვა პრობლემებზე, რომელიც დღეს დგას საქართველოში და მეორე, როცა э, პროფესიულად რეალიზებული არ არიან საქართველოს მოქალაქეები, ეს ბუნებრივად იწევს იმ სიბრაზეს და სიძულვის აკუმულირება ხდება შემდეგ საზოგადოებაში და ამ შემთხვევაში ლგბტ თემი სამწუხაროდ აღმოჩნდა ის განტევების ვაცი, რომ რომლისკენაც ძირითადად ეს სიძულვილი მიემართება როგორც საზოგადოების და ასევე იმ აქტორების მხრიდან, რომლებიც სამწუხაროდ ამ სიძულვილის მიმართვას ახდენენ ალგობუტ მოსახლეობის მიმართ. ბევრი მითები და სტერეოტიპები არსებობს, რომლის შესახებ ან ბევრი მცდარი ინფორმაცია აქვს დღეს საქართველოს მოქალაქეებს, კონკრეტულად ლგბტ თემის მიმართ და ამ ყველაფერზე უბრალოდ საჭიროა, რომ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია იქნეს მიწოდებული და ამაში ჩვენ გვჭირდება ხელშეწყობა, როგორც განათლების სისტემის, ასევე ხელისუფლების მხრიდან, რომ ის მცდარი წარმოდგენები, რაც არის დღეს ლგბტ თემის მიმართ, როგორღაც გადაი გაითარგმნოს ასე ვთქვათ ცოტა უფრო მიმღები და ტოლერანტი ტოლერანტული დამოკიდებულებისკენ იმ შემთხვევაში თუ საკანონმდებლო ორგანო ხმას მისცემს კონსტიტუციის პროექტის არსებულ ვარიანტს ჩვენ აღმოჩნდებით რეალობაში როცა ლგბტ ადამიანები ცალსახად კანონმდებლობის საფუძველზე იქნებიან დისკრიმინირებული საქართველოში საუბრობთ ძირითადად იმ საბაზისო უფლებებზე რომელზეც ანუ რაც რაც რაც ახლავს ძირითადად ქორწინებას შეიძლება იყოს თქვა პარტნიორის მონახულება საავადმყოფოში შეიძლება იყოს ციხეში მონახულება ის უფლებები, რომელიც ან ან მემკვიდრეობის უფლება, რომელიც э, э, თითქოს э, უნიშნელოა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ქმნის სწორედ მოქოცინების ინსტიტუტს და ეს ყველაფერი გარკვეული ფორმით უნდა იქნეს მიწოდებული ასევე ლგბტ თემის თემისთვისაც. ამისთვის სამოქალაქო პარტნიორობა რჩება ერთადერთ ვარიანტად, რომელიც არ იქნება ქორწინება, მაგრამ ეს იქნება აი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც ამ უფლებებზე წვდომას მოგცემს და ეს არის შანსი რეალურად ხელისუფლებისთვის, რომ მათ გარკვეული ნაბიჯი გადადგან უფლებრივი თანასწორობისკენ ამ ქვეყანაში. სხვა შემთხვევაში ხელისუფლება და საკანონმდებლო ორგანო იქნება პირდაპირ მონაწილე იმ ჩაგვრის და დისკრიმინაციის, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად განვიცდით საქართველოში.